Vai, Edu. Você faz assim. Não, Edu, corta, vai. Me ensina. Vai devagar. Corpo, depois corta. Câmera lenta. Ah, vai devagar. Ah, não. Aí vai pra frente. Nossa, o braço vai pra trás? Vai, primeiro vai assim. Cortar seu corpo. <laughs> Não precisa mexer a perna assim?